Guys, Assalamualaikum, aku Daniel, so welcome to the escape Okay, today aku nak buat satu video experience aku time aku pergi dekat Penang Hill Macam mana tu? Dia punya pengalaman kan? Okay, uh, sampai dekat Penang tu, kita orang just book hotel uh, through the Oyo Hotel And then, um, Kita orang jalan-jalan cari makan Settle makan tu Keesokan harinya Kita orang pergi mana? Uh, ah, Pening Hill uh, Apa? Dalam Melayu dia apa? Bukit Bendera Kita orang pergi ke Bukit Bendera Dan kita orang climb lah Naik naik train tu sampai ke atas Okay ada satu kejadian pelik ni Bukan pelik lah Dia macam Ada something Ada satu istiadat kat situ Kita actually ada macam Istiadat beraja kan So maybe raja daripada apa raja atau sultan lah uh, dekat Penang ada istiadat kat tu. nak kena naik atas melawat semua lah dekat Penang Hill then um, uh, manager Penang Hill tu cakap dengan kita orang kita orang kena uh, stay kat atas dalam 4 hours maybe aku lupa this happen last year tahun lepas 2019 <clears throat> then kita orang pun okey lah 5 jam je biasalah dia naik atas naik atas sampai dekat atas tu macam biasa jalan-jalan pusing tengok something then take a picture capture some moment kat atas then ah, okay ni adalah saatnya tepat pukul 7 uh, ah, eh kita orang turun pada pukul 5 petang Ah, 5 ataupun 6 lah round 5 ke 6 petang macam tu Dan turun train Bila train dah separuh jalan Tak sampai separuh 1 per 4 sampai bawah tu 1 per 4 daripada tu Train sangkut guys Train sangkut Ah, uh, Take a times uh, ah, 30 minutes 30 minutes So korang bayangkan lah Tapi nasib baik lah ada aircon Walaupun ada aircon tak turun bawah Stay je Dia akan menjadikan bosan tau polis banyak tu tu sebab polis uruskan uh, istiadat kat bawah tu dan diorang uruskan ada yang uh, some anggota uruskan dekat bahagian atas kan then um, setengah jam jugalah tunggu lepas setengah jam tu uh, seorang anggota polis datang ke kita orang dan bagi tahu tren rosak dan kita perlu turun melalui anak tangga guys Gila tak gila guys Daripada atas yang tinggi tu Kena turun daripada atas sampai bawah Gunakan tangga Aku tak kisah Tapi bagi orang-orang yang Dah berumur Orang-orang yang ada masalah kaki Masalah berjalan Sedangkan berjalan daripada Jalan yang dekat pun Diorang dah sakit kaki Apatah lagi jalan Turun anak tangga Okay Aku ada satu Benda bukan konsep tu Memang fakta Kalau kita naik tangga Kita tak akan rasa Sakit kaki kita sebab apa sebab kita memaksa kaki kita untuk turun tetapi kalau kita turun tangga turun tangga ni um, macam tekanan graviti tu memaksa menolak um, body kita ni untuk jat- turun turun turun ke bawah itu fakta bagi aku lah uh, based on my opinion then so nak tak nak pun just follow je lah turun turun turun turun turun then um, turun turun turun punya turun adalah take macam like what um 45 minutes um aku dah ke depan adik aku pun dah ke depan dua orang then adik aku yang baby ini polis yang dukung mama aku dengan papa aku kat belakang sebab mama aku dia kaki dia dah sakit-sakit biasa dah berumur bukan berumur lah macam pendapatan kaki so kaki tak boleh nak dipaksa sangat lah yang tengah nak turun tu Tiba-tiba mama aku terduduk guys Bapa tak mampu lagi nak berjalan dah Dengan dia ada asma Dia ada semput Dengan bekas patah kaki So Fikir-fikir sendiri lah Ah, banyak lagi mangsa-mangsa yang lain Ah, Tapi mama aku yang paling teruk lah aku rasa Hampir pengsan dekat situ Tapi nak tak nak paksa Mak aku ambil masa lebih kurang 1 jam ke 1 hour 30 minutes something like that Sampai je dekat bawah Reporter datang Berapa banyak reporter datang daripada media dekat Penang um, Untuk ambil report, ambil statement dekat Mangsa-mangsa Mangsa-mangsa dekat Penang Hill ni Yang terkandas dekat dalam train antara salah seorangnya mak aku dan aku so kita orang di apa ni di soal sias bukan di soal sias lah take a statement statement dan um, pihak manager tu <clears throat> dia belanja kita orang one family eh tak mama dan papa aku tak makan dia belanja aku adik aku tiga orang empat orang belanja makan dekat A&W eh ah A&W restaurant makan lah puas-puas order lah banyak sebab Dul dia buat mak dia tak reti nak jaga uh, selenggara dia punya train. So dan kali uh, bukan kita nak kita nak condemn tau. Kita uh, cakap ni kita luahkan ni sebagai untuk macam bagi company daripada Penang Hills tu memperbaiki untuk get improvement for orang punya sistem um, orang punya cara pengurusan train memang Sedih, sedih, sedih memang sedih Gila lah, tak sedih kan Aku ada asma tapi aku tak sempat time tu Mama aku lah, kaki dah sakit Adik aku polis yang dukung saya bawah uh, Polis minta, eh, polis kat situ minta kita orang pergi balai buat, boleh buat polis report Dan kita orang malas nak panjang cerita Dah dapat sampai bawah satu family dan orang lain dapat turun bawah Kira okey lah So just kita orang balik pergi hotel Eh tak, uh, balik pergi hotel aku dengan bapa aku pergi beli makan esoknya kita orang terus um, pick up pick up barang dan balik Selangor lah. ah. Uh, itu lah sampai sini lah video aku so guys don't forget to subscribe like comment and share our videos uh, ok aku nak promote uh, maybe sebelum masuk 2021 aku akan release dua single dan aku akan release full album aku untuk album terang album berjudul terang um, aku ada lebih kurang 12 lagu ataupun 14 lagu aku lupa dan dalam masa yang sama uh, pada tahun 2021 tahun depan kita orang akan rilis kita orang akan launch our new movie sahabat itu yang tak dia presents tu ni um, gandingan pelakon-pelakon yang banyak so tu je lah sampai sini ya uh, escape the house peace assalamualaikum Dah tengok tu subscribe lah nak kena ajar ke